አቤቱ የሆነብንን አስብ፣ በላያችን ላይ የወደቀውንም መከራ ተመልከት። ርስታችን ለእንግዶች ቤቶቻችንም ለሌሎች ሆኑ። ሰቆቃው ኤርምያስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አንድ መሐረነ ክርስቶስ አቤቱ የሆነብን አስብ እግዚአብሔር የሆነብን አስብ እግዚአብሔር አቤቱ የሆነብን አስብ እግዚአብሔር አቤቱ የሆነብን አስብ እግዚአብሔር የኔ ማህሌቱ በደም ረሰረሰ መቅደስ ተቃጥሎ መሰዊያው ፈረሰ ጮ frá. ልባችን ለካስ በሾ ታጥሯል ዙሪያ ጎዳናችን የጽዮን መንገዶች በንባ ተሞልተዋል የሚያምሩት ግንቦቿ ፈርሰዋል። አቤቱ የሆነ ብለን አስብ እግዚአብሔር አቤቱ የለምና እንዴት ቀና እንበል? እንዴት እንጽናና? አቤቱ ዘካርያስ እንደ እግዚአብሔር ወዳጅ ወደቁ ብዙዎች መቱና ካንተ ለፍቅር ፈረሰ መቅደስ ተቃጥሎ መሰዊያ ፈረሰ ጮሁ ደናግላን ደምን ባለቀሱ በቅዱሱ ስፍራ ታ ናቄሱ አቤቱ